Eh, l'esperienza è stata molto, molto bonita perché l'università ti permette di, tramite il corso online di essere eh, uno studente libero, ti puoi organizzare le ore di studio e quant'altro però questo non significa che l'università non ti segue, ti segue moltissimo, difatti ci sono delle 11 prove in itinere che ti permettono di, di stare al passo con le lezioni e, e poi la responsabile Erasmus che è meravigliosa mi ha aiutato tantissimo. Elegir la università primera perché eh, me gusta mucho la España porque es una universidad online como, como, como la, la, misma en Italia, porque el, eh, el popolo spagnolo è molto muy similar al popolo italiano, insomma. Sono molte caratteristiche che le, le, le, le contraddistinguono. Mm, l'università online per me è stata sia in Italia sia qui una scelta un po' forzata, ma l'unica scelta perché io lavoravo in Italia e quindi ho dovuto scegliere l'università online e qui è diventata una scelta ma pure un'opportunità insomma. L'università online è un'opportunità, eh, ti permette appunto di gestire il tempo come vuoi e credo che nel terzo millennio bisogna andare avanti e eh, portarsi avanti con un'università telematica che, che, che, invece che no. Creo mm, conoscere molte persone qui perché Burgos è il cammino di Santiago, eh, creo l'esperienza, l'esperienza poi che, che ti, danno, ti donano le persone. I professori all'Università Primera è molto, molto disponibile, nel mio caso specifico Anna è molto disponibile, eh, ti segue tantissimo, è mh, mm, positiva. Eh, appena andrò via eh, dirò un arrivederci, come dicevo prima sì, lo raccomando e, eh, e bene.